Eccoci qui con Michele Sanzucchi, uno dei promotori di questo evento. Eh, vogliamo chiederle come mai siamo arrivati a questa quarta edizione di Doppiano Lab? Effettivamente dopo la prima edizione non, Immaginava, immaginavamo che saremmo arrivati, che avremmo avuto un tale successo e che piano piano questo laboratorio sarebbe diventato veramente un laboratorio. Cominciamo a vedere dei risultati. La scuola di economia civile è un risultato di, questa, eh, di questo Loppiano Lab insieme all'economia di comunione, a tutti i promotori e così via. Così le iniziative per la legalità che verranno annunciate oggi sono risultato di questo laboratorio. Così Slotto questa campagna contro il gioco d'azzardo, è anche questa in qualche modo il risultato dello Piano Lab. Lo Piano Lab effettivamente è un laboratorio in cui si cerca di trovare delle idee per la nostra Italia, ma non solo chiudendosi alla nostra Italia evidentemente, ma avendo sempre lo sguardo aperto come è proprio nostro, proprio di Città Nuova, proprio dell'economia di comunione, proprio dei focolari, di guardare sempre al mondo nel quale viviamo. E cosa ci direbbe la giornata di ieri, qual è la sua impressione? La giornata di ieri è stata interessante perché come sempre diciamo non ci sono eh, quelli che parlano e quelli che ascoltano eh, allo Piano Lab, è un laboratorio in cui essere cittadini è la cosa principale. Naturalmente in questo essere cittadini eh, ci si interloquisce anche con personaggi di, di nome, conosciuti, persone che agiscono nella, nella vita politica, economica e sociale e ieri abbiamo avuto due ministri che sono venuti qui, il ministro Giovannini del lavoro e il ministro delle autonomie locali e degli affari regionali eh, Graziano Del Rio eh, che hanno potuto interrompere veramente, dialogare col pubblico, con le persone dell'Opiano Lab portando il loro contributo certamente di valore. Questo è in qualche modo un risultato positivo, vuol dire che l'Opiano Lab comincia ad essere conosciuto, comincia a portare effetti quindi ci auguriamo anche una quinta edizione di Locano Lab. Sicuramente, questo penso che oramai troppa gente ci ha detto mi raccomando fate, continuate, continuate perché ci si sente utili per il nostro paese. Grazie.